チャーリー勝弘 TV イエーイイエーイまだ早かったねさあ始まりましたオールスター大チャレンジクイズイエーイさあ、えー、私が、えー、司会の箱田勝子とチャーリー勝弘ですどうぞよろしくお願いいたします はい、皆様今日も楽しんでいきましょう。えー、はい、えー、どうだろうね、最近。最近は雨が多い、多いかな僕のところは雨が多くなりました。ね、だからもうびっしょびしょ。僕もね、雨が降るとついつい外に出ちゃうのよ。だからいつも裸になってびっちょびちょなのよ。ね、はい、そ笑えねえな、誰も。はい、それでは、えー、コマーシャルです。どうぞ。 ヒュー、ヒュー。ああ、もう始まってるね。始まってます。はい。えー、えー、それでは、えー、回答者の、えー、紹介をいたします。はい、まずは、さくら。よろしくお願いします。はい。おなじみだね。ちょっと今日は、意気込み言ってもらおうかな。意気込み。クイズ、クイズ、このクイズ番組でね、どうしたいか。 うん、勝ちたいとかそんなんでいいから、うん、えっとチャーリー勝つと、えー、勝負をして、うん、勝ってみたいですおお僕と戦いたいと、はい、おお下克上かいいね <laughs> じゃあ今度戦おうか、はい、ね今度戦おう、はい、ね誰が一番にプールに落ち込むかって嫌だよじゃあ穴でいいよ穴落とし穴に落ち込むやだ じゃあ誰が先に死ぬか死んだのが勝ちはいじゃあ次後期はい後期ですよろしくお願いしますはいはい後期も意気込みを教えて絶対に勝ちますお絶対に勝ちますはい勝ってください2回も負けてるからね、はい、2回勝ってるから3回目の正直勝ってね頑張ってはいえー、それではですねえー、どうしましょう なんかなぞなぞ嫌だ嫌だ嫌だってずっと言われるんですけども、 <laughs> まあなぞなぞを今回もやっていきたいと思います。ね、この2人はもう、飽きたみたいです。飽きたみたいですけどもね、まあ、なぞなぞ頑張ってください。はい。はい。頑張りましょう。じゃあ次別の問題にしてくださいね。はい、それは無理です。 <laughs> はい、それでは行きましょう。はい、第1問です。じゃあ、じゃあ、はい、行きましょう。第1問、じゃじゃん。あ、違うや。 この前忘れてたのよ大事なことを言うこと忘れてたの <laughs> はいえー、それではなぞなぞクイズクイズドンここから始めないといけないんだよ <laughs> はいじゃあはい第1問ででんえー、らいあそうだその前に、えー、今日買った人今日買った人は、えー、次回司会ができますねはい 司会ができます。おしゃべりができますね。はい。はい。自分勝手に喋ってください、ペチャペチャ。ね、はい。まあ、嫌な人もいるだろうけども、頑張ってください。はい。はい、じゃあ第一問です。じゃじゃん。えー、あらゆる形になれるのに、つかめないものは何でしょうこれは簡単だね。はい。はい。あ、後期。水。お、世界コップ欲しいはい。 <laughs> はい、じゃああげちゃおう、あげちゃおう。 はいはいそれでは行きましょう第2問ですじゃじゃんえー、これ難しいなちょっと乾いた服を脱いで濡れた服を着るのは何でしょうはいはい後期水着違いますブッブー乾いた服を脱いで乾いた服をこう脱ぐとよだけど濡れた服はこう着てしまう俺みたいだな はい。何でしょう乾いた。うん。ヒントはね、お風呂に入った洋服を着る。お風呂に入ったうん。さあ何でしょうくるくるって回転さはいはい、後期。洗濯。うん、洗濯だね。それを着るもの。洗濯された洋服を着る。はい。後期。はい。ハンガー。 あーはー欲しいまあそういうことなんだけどね、はい、欲しいはいさくらえっとあのかけるかける何かける洗濯を干すところあ物干しだあ正解はいあげちゃおうはいそれでは第3問でございますねはいはい、はい、第3問じゃじゃん えー、二人で、一人前で、これ、ちょっと文章がおかしいね。二人で一人前で、いろんなものを真っ二つにするものは何でしょうはい。はい、後期。包丁。 <laughs> 怖いな違うよ違う違う違う違う包丁で真っ二つにされたら怖いじゃんそういうことじゃない二人で一つね二人で一つはい。 はい、こうき。桃。桃。あー、違う。はい。はい、さくら。さくらんぼ。あー、違う。二人で一つだよ。ね。二人の力で一人の力を出す。二人で一人。ね、仕事だったらダメだね。二人で一人一人のね、力しか出せないってダメなんだけども。うん、ヒント、ヒント欲しいはい。 ヒントはね、そうだなまあ、小学生だったらみんな持ってるな。はい、はい。あ、さくら。友達。 <laughs> 違う違う違う。友達真っ二つに切っちゃダメだって。はい、こうき。うん、鉛筆鉛筆違う。二人二人、二つあるってこと。二つが一人。二つ合体してるもの。なんでしょうはい。はい、こうき。消しゴム。 消しゴム合体してないんじゃないはいはい後期ランドセルあ違うランドセルもね合体してないよなはいはいさからノートと教科書いやくっついてないじゃんくっついてないよくっついてないし真っ二つに切れないでしょ <laughs> どうやって切るのさらにヒントさらにヒントさらにヒントどうしようかなどうしようそうだねじゃあ僕のギャグね 僕らのギャグでよくカッチャーンってこうやってねはいすみますカッチャーンはいコキホチキスあ違うさくらハサミお世界はいおめでとうはいじゃあ第3問あ第4問かはいはいかすはい第4問じゃじゃんえー 子供たち、特にね、まあ女の子かな。可愛いものが好きな人から愛されるアイドルは何でしょうアイドル。はい。みんなを、みんなから愛されるアイドル。はい。はい。コキ。スマイル。スマイル、違う。はい。はい、桜。動物。あ、違う。 <laughs> なんだろうねヒント人ですか人じゃないですか人じゃないね人じゃないけど人みたいな形はしてるなはいはいゴキゴリラあゴリラ違うみんなに愛される可愛いんだよ可愛いゴリラ可愛いかいゴリラ可愛くないだろうねまあ可愛いのもいるけどね、はい、イケメンだろゴリラははいさくら猫猫違うね うん命はないヒント命はないはいはいさくら文房具あ違う、うん、あはいみんなから愛されるはい愛さくらぬいぐるみうんまあいちょっと違うんだよな惜しいはいはいなんか人 <laughs> 人形 あー、正解惜しい。ヒントもう一つ用意してたんだけどね。アメリカのお金ですっていうヒントを用意してたんだけど。そうそう。アイドルね、アイドル。えー、人形のことを踊るって言うじゃん。はい。ね。で、愛し、あ愛し、愛されてる。愛されてる人形、愛されてるドル、アイドルね。 そういうことですね難しいね <laughs> 難しかったねちょっとはいえー、あらさくらが勝ってるねはいえー、えー、それではここでちょっとねこのクイズはオールスター大チャレンジクイズということでねチャレンジしてもらおうかなと思いますチャレンジチャレンジタイムイエーイはい、えー、今からですね、私が ぜあ、えー、ジェスチャー、ね、ジェスチャーゲームをします。はい、私が誰、何の真似をしているか、それを当ててください。はい。はい、視聴者の皆様もぜひ当ててください。はい、分かった人には、えー、どうしようかな。逆転勝利あった方がいいよな。はい。な、コップ4つあげちゃおうイェーイはい、えー、それでは、参りましょうか。 よしよしあよくしはいじゃあいきますよーく見ててねはいじゃあいきますジェスチャーゲームはい飛行機猫あすごいあっさりだね ら4つあげるって言ったね、はい、叩くなよはいかわいそうだなこりゃ桜がかわいそうすぎる簡単すぎたねじゃあ第2問行こう第2問はいさくら行ってみようおじいさん違うおじいさんじゃないはいコーヒーえっ、ー、と農家の、うん、を持ってあの耕してる、うん 正解出すのが大変なんだよなこれちょっと待ってはい4つもうこれダメだね <laughs> ここで終わろっかじゃあはい、はい、終了でございますということでえー、はい勝ったのは後期でございますおめでとうございます はい、司会を嫌がってた子がね、まさかの司会者になるというね、まあ3度目で3度目の正直、ね、ことわざの通りこれはありました。ということで、はい、来週は司会頑張ってください。はい、来週じゃない。来週じゃない、次回です。 <laughs> 昔の癖が出ない。昔ね、毎週やってたから癖が出ちゃってね。はい、それではまた来週、バイあ次回、バイバイ。バイバイ。 登録、登録、登録。続いてはチャンネル登録でございます。お降りの方は黄色い線まであお下がりくださいませ。